On va attaquer euh, la ferme qui est derrière moi. Donc on n'a pas trop d'indications dessus sur son histoire, euh, mais il paraîtrait qu'il y a du lourd dedans. Donc euh, ça va être la surprise. Ça sent bon. c'est parti pour la visite, allez suivez-moi rentrer, non ah, Je toque parce que là, on a vraiment l'impression de rentrer chez les gens. Oh, oh, oh, Est-ce que tu sais à peu près l'histoire de, euh, Non, pas du tout. Euh, euh, apparemment, c'est un, couple, une personne âgée, je pense, vu la tête du mobilier. Abandonné depuis longtemps Je dirais depuis longtemps, mais ouvert depuis peu. Voilà. Parce que c'est barricadé, mais bon, il y, a quand même une entrée. Euh, parce que, voilà, on voit l'aspect du matériel. L'ameublement, tout ça, c'est vraiment euh, très très vieux. ouais, je continue. Alors, nous bilan euh, Bilan, euh, petite boule au ventre quand même. Euh, euh, parce que t'as vraiment l'impression que les, gens vont arriver. C'est vieillot, vieillot, vieillot. On a fait un bond de plusieurs dizaines d'années en arrière. de l'extérieur, ça paye pas trop de mine, mais une fois dedans, c'est impressionnant. Donc on n'en sait pas plus sur la maison, à part, euh, je pense, un couple de personnes âgées voilà, qui a disparu et puis c'est resté tel quel. Euh, voilà ce que j'ai à dire. Euh, t'as quelque chose à rajouter, toi, non Rien du tout. Rien du tout, bon, bah. La suite pour un prochain épisode. Allez, salut